Hallo Welt, herzlich willkommen zum Excel RPG Code Walkthrough. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, holt es gerne noch nach, bevor ihr weiterschaut. Teilt es, sendet es weiter. Der Code ist frei verfügbar, aber beachtet bitte die Creative Commons und die Erwähnung. Meine Idee war, ein Excel-Game herzustellen, das aber nur aus reinem Code heraus funktioniert, also ohne vorgefertigte Dateien zu haben. Ich habe dann angefangen, erst mit kleineren Spielen das zu probieren, so eine Snake-Version, ein Labyrinth und habe mich dann gefragt, geht das auch mit einem RPG? Ich bin dazu gesagt kein Profi, was Programmierung angeht. Ich habe aber mit der Aufgabe gelernt und bin dadurch fortgeschritten geworden. Der Code ist dementsprechend auch gewachsen, mit jeder neuen Idee und mit jedem zu lösenden Problem ein kleines Stück weiter. Also an alle Anfänger, schaut es euch an, verändert, probiert aus und schaut, was passiert an die fortgeschrittenen Programmierer und Coder erweitert es, nutzt es als Grundlage für weitere Quests und Kartenbereiche und an die Profis verbessert es, macht es sinnvoller, und gestaltet es weiter aus. Veröffentlicht und teilt es gerne mit mir. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr daraus macht. Wie sollte es jetzt losgehen? Meine Überlegung war, dass es eine Spielfläche geben soll mit Ladezonen am Rand. Alles sehr minimal gestaltet, ohne großen grafischen Aufwand, da das ganze Spiel ja auch nur per Code gestartet werden soll. Das hieß für mich auch, dass ich erstmal nur mit Excel-eigenen Features arbeiten konnte, wie Zellen oder Schriftformatierung zum Beispiel. Ich habe da an quadratische Zellen und einfache Symbole gedacht, inspiriert unter anderem wahrscheinlich auch von Town of CCT. Und dann konnte es losgehen. Und das Erste, was ich gemacht habe, um das Ganze auch ein bisschen greifbarer zu machen, war eine Karte zu zeichnen. Und das ist sie die Welt. Gestaltet mit Symbolen. Es gibt Häuser, es gibt Büsche, es gibt Wiesen, es gibt Objekte, die zerstörbar sind, es gibt Zäune, allerlei zu entdecken. Und darunter sieht man auch einen kleineren Bereich, das ist das Innere der Häuser, darauf kommen wir dann später nochmal. Und weil so ein Dorf ohne Einwohner ein wenig einsam wäre, stehen die bunten Quadrate für die NPCs, mit denen man interagieren kann. Um das Spiel dann letztendlich aber rein aus dem Code spielbar zu machen, muss auch diese Karte vom Code gestaltet werden können. Und dazu habe ich die Set Game Details geschrieben, die genau das macht. Mit der fertigen Karte ging es dann an die Spielfläche. Auch diese habe ich zuerst so formatiert, wie ich sie haben wollte, im Spreadsheet und dann übersetzt im Programmiercode unter Initialisierung und damit auch nur bestimmte Bewegungen erlaubt sind, nämlich jeweils eine Zelle weiterzugehen in Richtung der Pfeiltasten, habe ich unter Selection Change eine Abfrage eingebaut. die verhindert, dass Zellen übersprungen werden können oder man durch Klicken auf irgendeine Zelle im Spreadsheet ganz aus dem Spielfeld herausgelangt. Selection Change ist hierbei schon eine von Excel vorgefertigte VBA-Klasse, die bei jeder Veränderung im Spreadsheet, also einem Klick oder einer Eingabe, ausgelöst wird. Als zusätzlichen Schutz habe ich noch den Doppelklick und den Rechtsklick deaktiviert und als letztes in diesem ersten Schritt die Registerkarte automatisch umbenennen lassen und bei Aktivierung dieser Registerkarte die Initialisierung zu starten. Als nächstes sollte in der Spielfläche auch was passieren, das heißt, die Karte musste hereinkopiert werden. Dazu habe ich die Klasse MapUpdate geschrieben. Diese nimmt sich einen bestimmten Bereich aus der Registerkarte RPG Map und kopiert sie in die Spielfläche hinein. Bei Initialisierung ist es immer der erste Kartenbereich ganz oben links und je nachdem, wo sich die Spielfigur hinbewegt, über welche Ladezone, wird der entsprechende Teil aus der Karte in die Spielfläche gezogen. Das Ganze funktioniert auch beim Inneren von Häusern, da diese Bereiche aber kleiner sind in der Karte, musste sozusagen noch ein dickerer schwarzer Rahmen zusätzlich generiert werden. Damit das Ganze dann noch funktioniert, mussten noch in der Initialisierung und im Selection Change die entsprechenden Auslöser eingeschrieben werden. Ein Sonderfall ist der Tunnel, der auf den Kartenabschnitten 9 und 2 eingebaut ist, aber auch der nutzt ganz normal die Funktion des Map Updates. Jetzt hatte ich eine Spielfläche und eine Karte darauf aber die Zeichen auf der Karte hatten noch keine Auswirkung. Die Spielfigur schwebte sozusagen noch überall drüber. Deswegen habe ich beim Selection Change ganz am Ende, nachdem eine korrekte Bewegung ausgeführt worden ist, noch eine Abfrage zu den Objekten hinzugefügt. Erstmal sollte nichts passieren, wenn die Spielfigur auf ein festes Objekt trifft, also zum Beispiel auf ein Haus oder auf einen Zaun. Und wenn es auf ein weiches Objekt trifft, dann soll es dieses verändern. Hier oben in der Abfrage wird noch der Fehler abgegriffen, wenn die Karte gerade neu geladen wurde durch ein Map-Update und in diesem Zuge die Spielfigur auf ein nicht zerstörbares Objekt gesetzt wird. Das sollte auch nicht erlaubt sein. Und hier sieht man schon, ich wollte auch mit den Daten etwas anfangen. Das heißt, ich habe angefangen, Variablen hinzuzufügen, die bestimmte Informationen speichern. Zum Beispiel jedes Mal, wenn ein korrekter Schritt ausgeführt wird oder ein Objekt zerstört. Dementsprechend mussten diese Variablen in der Initialisierung dann noch deklariert und Startwerte dafür gesetzt werden. Als nächstes kam dann das Speichern und Laden dran. Das heißt, die ganzen Spielinformationen wie Position der Figur, aktive Karte, aber auch gerade die neuen gesammelten Daten, zum Beispiel von zerstörten Objekten, mussten irgendwo abgelegt werden und abrufbar sein. Dafür eine neue Registerkarte, RPG Detail. Zuerst musste diese Registerkarte also in den Set-Game-Details auch automatisch erschaffen werden und dann musste eine Art Speichermenü her, die die ganzen Daten dort ablegt und abrufen kann. Dafür gibt es einmal die Klasse Speichern, die die ganzen Spielinformationen in das Registerblatt hineinschreibt. Dann die Klasse Laden, die genau das Gegenteil macht, also die Informationen aus der Registerkarte in die aktuellen Variablen hineinzieht und die Klasse Save Load Delete, die über Textboxen das Speichermenü darstellt und herausfindet, was gemacht werden soll, also ob ein Spielstand gespeichert, geladen oder gelöscht wird. Um zum Speichermenü zu gelangen, habe ich ein eigenes Menü in die Rechtsklick-Funktion eingebaut, die einerseits zur Speicherfunktion führt, aber auch später für Interaktion mit den NPCs sorgen soll. Auch an Automatisierungen habe ich an diesem Punkt ein wenig weitergearbeitet. Öffnet man zum Beispiel die Registerkarte mit dem Spielfeld neu, wird geprüft, ob alle drei Registerkarten, die für das Spiel benötigt werden, auch vorhanden sind. Dann wird das Speichermenü bzw. das Lademenü jetzt auch bei der ersten Initialisierung des Spiels aufgerufen und ein paar zusätzliche Textboxen führen die spielende Person ein wenig deutlicher durch die ersten Schritte. Soweit, so gut. Die vielen Stunden der Fehlersuche durch Foren lesen und Code an die richtige Stelle schieben kommen in diesem Video auch nicht wirklich zum Ausdruck. Ich präsentiere ja eher den Prozess des Ergebnisses. Gut, als nächstes Loot. Es ist ja schön, wenn man Objekte hat, die man zerstören kann, aber noch schöner ist es, wenn man daraus dann auch noch Items gewinnen kann. Deshalb gibt es einmal Loot als Auswahl, was für ein Item man bekommt, und Loot Get, in dem die tatsächlichen Items drin liegen. Jedes Item hat eine eigene ID und da das Spiel mit Textboxen als Ausgabe arbeitet, wird das Item zusätzlich als ASC2-Bild dargestellt. Wenn es sich bei dem erhaltenen Item um ein Herz oder Münzen handelt, das sieht man hier unten schon, dann wird es in das Inventar geschrieben. Das gibt es jetzt auch, kommen wir gleich zu. Zuerst nochmal kurz zurück auf die Klasse Loot. In der wird über Zufallswerte und einstellbare Wahrscheinlichkeiten ermittelt, ob es überhaupt ein Item gibt oder nicht und wenn ja, welche Art von Item? Es gibt dann die Abstufungen gering, mittel, hochklassig und selten. Je nach Einstellung und Zufallswert kann ein zerstörtes Objekt auch zwei Items auf einmal abwerfen. So, jetzt aber. Wie man hier in der Initialisierung sehen kann, gibt es jetzt auch ein Inventar, das hier generiert wird und die Werte werden je nachdem angepasst, wenn man Münzen oder Herzen bekommt. Und wenn wir auf die Spielfläche gehen, sieht man, dass hier auf der rechten Seite neben dem Spielfeld. Die Werte müssen dann natürlich auch beim Speichern und Laden von Spielständen wieder mit verändert werden. Das ist auch dementsprechend in den Klassen Save Load eingebaut. Dann kamen die NPCs. Meine Idee war ja, die NPCs über die Farben zu definieren. Und so musste ich erstmal sicherstellen, dass bei jedem Map-Update auch die Farben mit aufs Spielfeld kopiert werden. Hier habe ich dann auch gleich die Position der NPCs mit in den Map Update eingeschrieben, sofern auf der Karte ein NPC steht. Und jetzt, wo sie da sind, wollte ich natürlich auch mit ihnen interagieren. Und dafür habe ich, wie vorhin kurz erwähnt, schon eine Option im Rechtsklickmenü gehabt und habe für jeden NPC auch eine eigene Klasse angelegt, damit, wenn eine Interaktion stattfindet, dass da auch ein kleiner Text mit bei rauskommt und ich sozusagen schon grundlegend mit ihnen sprechen kann. Die Klasse KI Interaction filtert das dann erstmal schon mal vor und guckt, ob überhaupt in meiner unmittelbaren Nähe ein NPC steht oder nicht, mit dem ich sprechen oder interagieren kann. Und wenn das aber der Fall ist, dann wird über die jeweilige Farbe, die gefunden wird, auch der entsprechende NPC direkt angesteuert. Hier hatte ich dann schon die Idee zu einer ersten kleinen Quest, die ich schon mal mit angelegt habe, was man sieht an der Variable talkBlack oder talkBlue. Dazu kommen wir dann gleich. Gut, wir haben unterschiedliche NPCs, mit denen wir auch schon ein bisschen interagieren können, aber ich wollte, dass sie sich auch noch bewegen können, damit sie sich ein bisschen mehr nach KI und nach wirklich lebendigen Interaktionspartnern anfühlen. Und dafür haben wir hier die Klasse oder Prozedur RecalcOn, die über Zufallswerte definiert, in welche Richtung der NPC sich bewegt und auch wie schnell über die Funktion onTime wird dann die Prozedur jede Sekunde wieder neu ausgelöst, sodass eine Bewegung entsteht. Beim Verlassen des Kartenabschnitts wird dann beim Map-Update die Prozedur recalc_off aktiviert und die durchbricht diesen Loop und beendet die Bewegung. Genauso wird natürlich auch beim Map-Update die Bewegung gestartet, wenn Karten geladen werden, auf denen NPCs stehen und das recalc_on wird aktiviert. Dann ging es an die Aufgaben, die Quests. Und das erste, was mich beschäftigte, war, wie lässt sich der Status einer Quest abrufen und abspeichern. Ich habe mich dann dazu entschieden, das Ganze mit einem String zu machen und die jeweiligen Positionen des Strings zeigen den Status der jeweiligen Quest an. Also wenn es drei Quests gibt, dann wäre der String im ursprünglichen Zustand AAA und wenn sich die erste Quest erfolgreich ändert, dann ändert sich der String zu AA1. Und deshalb gibt es jetzt zwei Prozeduren, die unterschiedliche Dinge machen mit dem Quest Code. Einmal Change Quest Code, die den Quest Code erweitert oder verändert, wenn eine Quest abgeschlossen wurde oder sich der Status ändert. Und dann gibt es die Prozedur Quest Status, die fragt den Status ab. Das heißt, dort kann man prüfen, ob schon etwas erledigt wurde, wie weit eine Quest ist, damit das dann auch den Spielverlauf ändert. Der Rest der Quests ist im Grunde in die Prozeduren der NPCs mit eingeschrieben oder auch in die Selection Change, wenn es zum Beispiel Türen gibt, die man erst dann öffnen kann, wenn man ein bestimmtes Item besitzt oder eine bestimmte Quest abgeschlossen hat. Da mag ich noch nicht zu viel verraten, schaut es euch gerne selber im Code an oder spielt es erstmal. Als vorerst letzter Schritt stand dann noch aus, das Inventar zu finalisieren, denn bisher konnten wir ja nur Herzen oder Münzen im Inventar anzeigen lassen. Darum ist einmal hier neben dem Spielfeld das Inventar erweitert und dementsprechend auch im Quellcode, damit auch andere Items angezeigt werden können. LootGet ruft jetzt, wenn man andere Items als Herzen oder Münzen bekommt, den Inventory Change auf, der dem Inventar etwas hinzufügt und dort die Werte verändert. Und Inventory Check überprüft, ob ein bestimmtes Item im Inventar enthalten ist. Das ist dann wiederum für Quests sehr interessant. Diese ganzen Informationen aus dem Inventar müssen dann natürlich auch wieder abspeichbar und ladbar sein, im APG Detail auftauchen, im Set Games Detail, damit das ganze Spiel aus sich heraus die nötigen Felder generieren kann. Das heißt, dort muss es auch dann rückwirkend wieder überall mit eingebunden werden. Und das soll es erstmal gewesen sein, ein erster Einblick oder Überblick in das Excel RPG Code Only. Das Ganze ist nicht perfekt und nicht clean, aber es funktioniert ganz gut und macht auch Spaß. Und vor allem habe ich im Prozess eine Menge gelernt. So ein paar nächste mögliche Features, die ich im Kopf hätte, wären zum Beispiel eine Minimap oder vielleicht auch ein Kampfsystem oder nochmal ein Handelssystem in irgendeiner Form. Aber ich wollte es in dieser Form auf jeden Fall schon mal veröffentlichen und an die Welt rauslassen. Von daher danke fürs Zuschauen und nochmal spielt es, erweitert es und verbessert es. Veröffentlicht eure Ergebnisse und teilt es sehr, sehr gerne mit mir. Ich bin wahnsinnig gespannt, was damit noch passiert. Also, viel Spaß und bleibt kreativ.